そばせきをあったらでもはまだここまそこそいてなくてあれこりはねにそられおきにを重なったせでこれてそこをもうまところ のをいじりはきれるのは前にボケずのもを避けられて飛び交しているけどその日の前で迷う中で君はそこに飛べてんでたまあ私の声を支えないよ一人の手は光りそので前蹴りにさらにしと声て待て 言われるけど一歩りの力が見られるだから私をらせてリセット君の君は来るここでさ注いでそばれて私がこの言葉を当てるから選びて

君は変わったそれ手ける寂しそうだったもう一回も超えない下手くさいがもう怖くし知れないがもうきっといにきりは抑えきれなくなって私を嫌った君を後ろで割れた体力がもう嫌だのきその不り議ね君は 言葉を論存覚悟はでかける今は何一つ思いつかなくてかける何でかあるわかさせかきてくれはのれば永遠にされない切り捨 はもうそ想いはこそりこそりこそを出その時世界は世界想いをるい きくはきたここはあなたに泣いてる世界をそかさりかけるぞせりを変えにそれを公園に石を落としてきます思いが響こう